мърлушенце. То си такъв мърлушен, бе. Добре ли си, бедушко? А? То си с филошенцата. Ера те видя. Добре ли си, бе, душа? се още.